менің есімім данияр өтешев мен білікті кардиохирургпын мен тылсым күшке емес медицинаға сенемін мен шынайымын мен өмірді барлық болмысыммен сүйемін сіздерді де өз әлеміме шақырамын аман есен өздеріңіз қалайсыздар бәрі жақсы ма а әрине әкем туған күні екенін ұмытқан жоқпын жексенбі күні қол барамыз иә ол кісіге міндетті түрде хабарласып айтамын енді әкемнің туған күні сүйікті құдасы сіз өткен бе <laughs> жақсы апа мен жақсы көретін мантын жасаңыз мен де сізді жақсы көремін сау болыңыз о қайырлы таң данияр әлімханұлы қалыңыз қалай аға мәңіз мынау сіздің немереңізге туған күн құтты болсын ой рахмет керемет болсын сей. жақсы данияр әлімханұлы келгеніңіз қандай жақсы болды не болды менде бір қиындық болып тұр үш күннен бері әкемнің ыстығы түспей қатты жөтеледі өзі өкпе обырына шалдықтым дейді өкпе обыр деймісіз оны сізге кім айтты әкеңіз дәрігер ме еді жоқ бірақ өкпе обырының алғашқы белгілерін бір жерден оқып алыпты а түсінікті ендеше сіз маған айтыңызшы әкеңіздің мойын тұсында көгерген жерлер бар ма және де салмақты бірден жоғалтты ма әлде қалай сосын мынау тәбет жағы жоғалып ас қорыту жағы не болып жатыр білесіз ба жоқ бәрі дұрыс мхм ендеше былай болсын әкеңізге жылы суды көбірек бере беріңіз ә, сосын ыстығын түсіру үшін екі түйір аспирин беріңіз сосын бәрі жақсы болады үйден шықпай тынықсын жақсы сонда әкеме не болған әкеңізге жай ғана суық тиген о қайырлы таң басеке сен мені басеке дей бересің қалайша орталықтың үздік кардиохирургі менің дипломдық жұмысыма рецензия жазып жатқан кезде сіз мен үшін бастық емес туған әкем дейсіз былайша айтқанда құдайым да патшам да сізсіз мен ешқандай да құдай да емеспін патша да емеспін түсіндің ба түсінемін бірақ менің болашақтағы мансабым сіздің пікіріңізге байланысты болып тұр тіпті өміріме десем де болады болашақ мансабың да өмірің де өз қолыңда түсіндің ба тек еңбек ету керек мен мына сенің дипломдық жұмысыңа жетекшілік етуге бірде келіскен болатынмын білесің ба неге өйткені сен студенттердің ішіндегі ең мықтысы болдың солай сіз ота жасап жүрген кезде менікі жай арман ғой жағымпазданба ә, мына жұмысыңды тексеріп әділ бағасын беретін боламын жарай ма жақсы қалай жазасың солай бағалай жұмысыңа кіріс а не істейін алтыншы палатаға бар да науқастың ә, ауру тарихымен танысып шық сосын оған қандай диагноз қояр едің соны айт иә түсінікті ғой бар ал кейін ота жасағанда қасыңызға қаларсыз ба есіңде болсын студент ота дегеніміз аурумен күресудегі ең соңғы тәсілі ол жерде өте қырағы болу керек және де тек қана өзіңе сенімді болуың керек түсінікті ме құдайға ма ғылымға деген сенім құдай жоқ ал дегенімізді анатомияны түсінбейтіндерге қалдыр сенім керек сенім болады бәсеке жақсы дәрігер кіруге бола ма иә кіріңіздер орталықта тексеруден өтіп жүр едік дәрігер сізге жіберіп мынау жолдамасы түсінікті қане кеуде түсің ауыра ауырып қашан байқадыңыздар бұрын ешқашан ауырдым деп айтпайтын осы бір екі ай болды әлсізденіп жүргеніне жақсы дәрігер балама не болды жүрегіне бірдеңе болған ба емдеуші дәрігер кім данияр мынаны дәрігеріңізді алып барыңыз ол сізге нақты диагноз қойып береді дәрігер өтешев ешқашан қателеспейді уайымдамаңыз сіздің есіміңіз кім жанар жанар жанар менің қауіптенген диагнозым расталған сияқты сіздің балаңызда туа біткен жүрек ақауы бар қалайша олай болу мүмкін емес дәрігер сіз қателесіп тұрған шығарсыз жоқ біз қателеспейміз енді балаңыздың тәбетінің жоқтығы терінің боп боз болып кетуі бірден салмақ тастауы осының бәрі жүрек ақауының белгілері түсінемісіз жанар кейіңіз. сабыр сақтаңыз естиміз дәрігер түсінемін оңай емес сапар әдемі есім екен біз балаңызға қолдан келгенше көмектесеміз уайымдамаңыз жарай ма рахмет сіздерге біздің орталыққа жатуға тура келеді қысқасы сапарға ота жасаймыз ота <laughs> ол әлі кішкентай ғой дәрігер <laughs> сіз уайымдамаңыз балалардың 80 пайызы отадан кейін сауығып кетіп жатады дәл қазіргі сәтте сіздің балаңызды құтқаратын тек ота ғана сіз ол ота қымбат тұра ма дәрігер қазақша емес мен жалғыз басты анамын жанар былай болсын сіз мені осында күтіңіз мен қазір келемін рахмет айналайын қарап шықтым білеміз данияр әлімханова бастықтың көңіл күйі қалай көңіл қош болмай тұр жақсы сөйлесіп көрейін талат сейітханұлы рұқсат па оу <laughs> данияр балам э, кел жағдайың қалай үй шамам ба жақсы аман есен мен сізге шұғыл шаруамен келіп едім иә айта бер не шаруа мынау алты жасар баланың узд нәтижесі тексере келе жүрегінде ақау бар анықталды шұғыл түрде ота жасау керек иә иә ә, болды жасаймыз ә, Дәнер, сен оның ата ә, мұндай отаның бағыс қымбат екенін айттың ба иә айттым анасы қатты уайымдап қорқып отыр ақшасы жоқ екен ота жасау керек болат сейітханұлы осы отаны тегін жасауыма рұқсат етіңіз тегін иә <laughs> данияр сенің есің дұрыс па олай болмайды бұл заманда тегін ештеңе жоқ қой әлде осы орталықты тегін ашты деп ойлайсың ба мен оны ашу үшін бар жиған тергенімді білім мен өмірімді арнадым оның үстіне мына сенің де кардиолог бөліміңді тегін жөндеуден өткіз дейсің ба бәрі ақшаға иә ақшаға сондықтан да данияр балам барлық нәрсенің ақысы бар иә түсініп тұрмын бірақ бұл жердегі жағдай мүлдем басқа болып тұр Баланың анасы ақша тауып үлгермейді ә, данияр балам <laughs> сен маған туған балам дейсің Немерімнің әкесісің жалғыз қызымның жарысың болашақта осы орталықты саған қалдырам. бірақ сен мынаны түсінуің керек қазір медицинада нарық заңдармен өмір сүреді тегін емдейтін заман өтті түсінесің бе тіпті болмай бара жатса мемлекеттік емханаға барсын иә кезекке тұрсын квотасын күтсін иә егер күтуге шамасы жетсе әрине ал біз тегін жасай алмаймыз иә бақандай 200-ден астам қызметкердің еңбек ақысы құрылғылар мен дәрі дәрмек коммуналдық қызмет ақысын кім төлейді а айтшы кім төлейді осы жайлы бір сәт ойланып көрдің бе сен өзің а жақсы тоқта жарайды рахмет сізге таңғы сағат тоғызда заттарыңызды алып келіңіздер сосын балаңыз екеуіңізді ауруханаға жатқызамыз толыққанды зерттеулерден кейін отаны бастаймыз Ақсыз рахмет сізге дәрігер сіз сондай мейірімді жүрегіңіз кең адам екенсіз сізді бізге құдай жіберді деп бекер айтпайды екен ғой адамдар сапар естідің бе дәрігер сені жақында жазылады дейді иә айта бер ә, мен алтыншы палатадағы науқастың ауру тарихымен таныстым ауру белгілері мен кардиограмма нәтижелеріне қарасақ оның диагнозы ревматикалық миокардит сияқты мхм иә сен оған ем ретінде не тағайындар едің ә, науқастың жас ерекшелігін еске ала отырып қабынуды басу үшін антибиотиктер ұсынар едім жарайсың мен саған айтып едім ғой сенен мықты кардиохирург шығады деп <laughs> рахмет өзіңізден не жаңалық <sighs> менің жағдайым мінекей сәл күрделірек танысып шық науқасының жүрегінде ақау бар жақында ота жасаймыз басеке мен өзіңіздің қасыңызға ассистент қылып алыңызшы маған білімім мен тәжірибемді шыңдау керек секілді түсінемін бірақ бұл отаға сені ала алмаймын науқасым тым кішкентай бірақ келесі жолы міндетті түрде аламын жақсы иә а айтпақшы мен өзімнің дипломдық жұмысыма мынадай бір қызық жағдайды суреттегім келіп тұр ә, америкада винни пациенция есімді спортшы өмір сүрген небәрі өзінің отыз жасында екі дүркін бокстан әлем чемпионы атанған ә, кенеттен жол апатына ұшырап желкесін сындырып алады ә, дәрігерлер тіпті оған жүре алмайсың деп айтады бірақ сол адам жасырын түрде спорт залына барып жаттығып өзін сауықтырумен айналысады ә, тоғыз айдан кейін кері қалпына келіп рингке қайта оралып өзінің чемпион атағын қайта жеңіп алыпты сәлем қалайсың күнің қалай өтті жұмыста бәрі жақсы ма бір қалыпты өздерің қалайсыңдар дамир қалай сандуғаш күндіз тамақ ішпеді деді біз уақытты көбірек өткізуіміз керек сияқты бірге мүмкін жұмыс кестеңді қайта қарастырарсың жарайды ол туралы кейін ақылдасамыз мен саған не алып блин. Қазір қызық болады. Келеміз ба? шұлғымды әкел сал құрметті спорт сүйер қауым бүгін біз мінекей америкадағы яғни нью йорк қаласындағы ең атақты мэдисон сквер гарден атты спорт кешенінен тікелей эфирге шығып отырмыз мұнда біз екі мықтының белдесуін көретін боламыз Ә, сіздер де яғни ә, ә, көгілдір экранның алдына жиналып осы жекпе жектің қалай болатынына куәгер болғыларыңыз келіп отыр иә ендеше қызыл бұрышта отырған дамир өтешов атты боксшы оның лақап аты терминатор иә бәрі шапала құрып қызықтап отыр ендеше көп бұрышта отырған данияр өтешов атты мықты спортшы бұның ә, спортқа деген ынтасы өте мықты екенін білеміз жақсы нәтижелер көрсетіп жүр ендеше мінекей бірер минуттан кейін біздің ойынымыз басталатын болады ендеше мінекей достар дабыл қағылды яғни жекпе жек басталды екі боксшы да бір біріне көз аларта қарап қатты қатты соққылармен алмасуда мінекей қараңыздар кереметтей соққылар бірақ екеуі ешқашан жеңілмейміз деп ант беріп қойған сияқты бір біріне керемет мінекей мен сіздердің естеріңізге сала кетейін дамир өтешевтің өмірі ә, сәлде болса мынау вини пациенцаның өміріне ұқсас десем болады неге дейсіздер ғой өйткені вини пациенца ауыр жарақатынан кейін спортқа қайтадан оралып чемпион екенін дәлелдеген болатын иә дабыл қағылды ойынды жалғастыруға болады керемет кеттік міне ары қарай соққылар алмасуда қараңыздаршы неткен керемет бокс а неткен керемет бокс керемет қараңыздар енді данияр өтешев өзінің үй жұмысында орындап жүрген кереметтей соққысын дайындап қойған болатын ендеше ол жақындап келіп мінекей оң жақтан ұрған болатын тұр тұр Toruzlama. Sen çıktın mı sizin bak? Akıldığını da hani? sen. Dur abi. Senin kuş çıkarın kaydı hey. Dur abi. Dur abi canım olsun. Dur abi. Dur abi. 要对我说。 бүгіннен бастап тамақты өзіміз жеуді үйренеміз келістік па әкел қолыңды әкел ұста шанышқыны ұстай ғой бер жақында аузыңа сал күшті ма дәмді ме екен осылай ақырындап бәрін үйреніп аламыз апаңа гүл сыйлаймыз апаң жақсы көресің ба қайырлы таң Таңғастайын ба иә иә қане тағы бір көрейік ал өзің жей ғой өзің же не жаңалық тамақты өзіміз жеп үйреніп отырмыз жарайсың балам жексенбі күні атаның мерейтойына барамыз жақсы атаңды жақсы көресің ба иә де иә де былай істеп басыңды данияр амансың ба балам аман есен аға өзіңіз қалайсыз жақсы сіз бүгін кезекшіліктесіз бе иә бүгін күндізгі кезекшілікке шықтым түнде жүруге жарамай қалдым Қартайт деген осы шығар а қойыңызшы аға жапондықтардың орташа есеппен алғанда өмір жасының ұзақтығын білесіз бе иә қанша екен сексен төрт жас опырмай сонда жас деп менің ата бабам жүзге дейін шапқылап жүрген ал әкемнің інісінің аты жетпісбай қазақ неге бұндай атты қоятынын білесің бе иә енді ол кезде ауа таза қымызбен ет жеп бұлақтың суын ішіп дегендей адамдар ұзақ өмір сүрген ғой ал қазір бәрі басқаша мына қалада өмір сүру тіптен қиын мен өзім мына көктем шықты болды деймікпен қозып әрең жүремін сіз енді адамдарға көмектесіп жүрсіз ғой оңай емес сен ойлап қалма мен шағымданып отырғаным жоқ менде осы жедел жәрдемнен басқа не бар өзіңше тағы да ота жасағаннан кейін таза ауасы жұтуға шықтың ба иә жарайсың ба игі іс жасап жүрсің жаратқан ием бір адамның өмірін сақтап қалғысы келсе саған жібереді науқас адамдарды маған аудандық терапевттер жібереді немесе сіз алып келесіз ал сіз жаратушы дейсіз адам діннен бұрын пайда болған жоқ па адамдар барлық кезде сенген тек э, әркім құдайды әртүрлі елестеткені болмаса күнге отқа сенген кездер болды ал негізі кез келген дін дұрысты айтады жақсылыққа үндейді мүмкін жаңбыр неден пайда болатынын күннің не үшін күркірейтінін түсінбегендіктен табынған деп ойлаймын құдай әрқайсымызда бар сенің де бұны түсінетін кезің келеді аржан аға маған бір сұраққа жауап беріңізші ендеше менің балам неге науқас айтыңызшы біз кісі өлтіруші емеспіз ешкімге жасаған қиянатымыз жоқ данияр сабыр ет бұл жаратқан иемнің сендерге жіберген бір сынағы шығар ендеше маған мұндай сынақ ұнамайды арнайы сынақты көтере алатын адамға ғана жібереді сәлеметсіздер ме әріптестер отаны бастаймыз ба қоймасаңдар қысқыш скальпель cette terre, tante. дәрігер жағдай қалай сіздің балаңыз жарады нағыз батыр екен қорықпай футболға беруіңізге болады енді оның жүрегі сап сізге қалай алғыс айтсам екен дәрігер отбасыңызға береке тілеймін бақыт тілеймін бала шағаңыздың қызығын көріңіз екі дүниенің бақыты бұйырсын рұқсат болса мен науқастарыма барайын бәрі жақсы болсын а данияр кел сені күтіп отырмыз кешіккенім үшін әбетпеңіздер. ота қазір бітті тағы бір науқасты құтқардыңыз иә алты жасар баланың жүрегін емдедік жарайсың данияр сәтті ота жасағана сенімдіміз құрметті әріптестер мен сіздер жинаған себебім күрделі медициналық жағдайға қатысты бір шешім қабылдау керек бұл жағдайды неге күрделі деп отырмын себебі біздің орталыққа департаменттегі үлкен шенеуніктің жұбайы келіп түсті жүрегінде анық білінетін ишемиялық ауру бар бұл жерде бір ғана емдеу жолын көріп тұрмын ол аортокоронарлық шунтау жасау бірақ науқастың жасы алпыстан асқан соны ескеруіміз керек иә келсем өте күрделі екен бірақ біздің орталықта кез келген науқасты аман алып қалып жүрген жетекші кардиохирург бар емес пе оған не дейсіз данияр әлімханұлы статистика бойынша ортокоронарлық шунттау оталарының 90-96 пайызы сәтті аяқталады егер де бұрыннан келе жатқан аурулар болмаса уайымдайтын ештеңе жоқ бірақ туыстарына қауіптің бар екенін айту керек науқасты үнемі бақылауда ұстау керек жүректің тозу дәрежесін үнемі тексеріп тұру керек данияр оған уақыт өте аз науқастың жағдайы нашарлап кетуі мүмкін рұқсат етсеңіздер бұл отаны өз мойныма алайын талғат сейітхан міне мен осыны күткен едім әріптестер сіздерге алғыс білдіремін консилиум осымен аяқталды данияр жүрші бір минутқа сөйлесіп қайтайық қазір жандос ота жасайтын бөлмені тексер қазір барамын жақсы иә не болды тезірек айтшы немене ақыр айттың ба келіскеніміз қайда сөзіңде тұра алмадың ғой әлде әкемнің алдында жақсы көрімін келді ме Күйім боласымақ. жоқ жерден бәлез іздегеніңді қойықтың ба мен ешкімге ешнәрсе айтқан жоқпын адам сияқ жұмысын түсте болды қайта жолың болып оңайықты құтылып көреміз әлі кімнің жолы болатынын Барсеке, кірсем бола ма кір қайтпай отырсыз ғой бірдеңе болды ма жоқ бәрі дұрыс сен болашақ кардиохирург ретінде демалысы жоқ мамандық таңдадың сен өзің дәрігермін деп атайды екенсің кез келген уақытта адамдарға қол ұшын созуға дайын болуың керек мен дайынмын бұл менің мақсатым әрі арман. біздің денеміздегі әрбір мүше қайталанбас қасиетке ие алайда ол механизм тозып бұзылуы мүмкін ал енді сен көзіңе көрші біз механизм бөлшектерін ауыстыра аламыз демек адамға қайта өмір сыйлай аламыз сонда біз өзімізге құдайдың міндетін аламыз ба сен бір құдай жоқ ал сен дәрігер ретінде қателесуге құқың жоқ түсіндің ба біз адамның өміріне жауаптымыз басеке сіз қазір 5 минуттың ішінде университеттегі 5 жылдан артық білім бердіңіз жарайды ақыр бастаған екенбіз мен саған отаға қатысуға мүмкіндік беремін рас па рас қашан дүйсенбі күні сағат сегізде дайын бол жарайды басеке сізге рахмет менің арманым орындалды рахмет сізге оқасы жоқ дәл қазір бар да ұйқымды қандыр жақсы бар сау болыңыз сау бол Я иә қайтқалы жатырмын жақсы түсіндім қазір барамын әке шақырдыңыз ғой кел отыр отыр жалғастырайық қалайша сондайға бардың бүкіл орталықты қатерге тіктің ғой науқасты өлтіріп алып жаздағаныңыздай ең бейшара қорқақ сияқты ол жағдайды жасырып қалдың мен сені мен сені сондай бол деп тәрбиеледім бе әкем бәрі орында емес пе сізді бекер уайымға салмайын дедім қорқақтығыңды көрсеттің сен сияқты ақымақты құтқарған даниярға рахмет орталықтағы жалғыз сенетін қызметкер сол даниярыңыз ғана жұмыс істей берсін ұлыңыз да сол болсын мен саған жарты жыл бойы ота жасауға тыйым саламын ұқтың ба хирургия бойынша курстарға барасың мен сенен өзім жеке емтихан аламын ұқтың ба ал енді бар бар кет көзіме көрінбей әй құда жақсы ал енді мынау бүгінгі кішігірім дастархан кішігірім той болып жатыр құда сіздің жетпіс жасқа толған торқалы тойыңыз құтты болсын рахмет жасыңызға жас қосылсын қасыңызда жүрген әдемі сұлу құдағиымызбен бірге қол ұстасып жүзге көріңіздер, жүзден асыңыздар ал дастархан құдағи жақсылыққа той тойдымылға жайылсын мынау шаңырақтарыңызға амандық береке бірлік ынтымақтық тілейміз ең бастысы құда құдағи денсаулық болсын <laughs> рахмет рахмет құда өзіңіз де аман есен болыңыз бейбітжан келмеді ғой ол кезекшілікте екен <laughs> иә кезекшілікте ал жарайды рахмет <coughs> <coughs> <coughs> әке ау рұқсат болса мен де бір тілек айтсам әрине әрқашанда аман жүріңіздер анам екеуіңіздің жүздеріңізден күлкі кетпесін мына бір кездері медициналық университетке аман есен түсіп кетсем екен деп тілеген едіңіздер мінекей бәрі орындалды бүгінгі күнде дәрігер атанып отырмын талғат сейітханұлына рахмет тек жақсылық болсын Э, данияр э, э, бірдеме мынау алып отырмадым ба а жоқ әке менің су отырсың күрделі отам бар әке мынау біздің атымыздан кішігірім сыйлығымыз бар қабыл алыңыз о керемет сағат екен ә құтты болсын ә, рахмет ұлым құтты болсын құда құтты болсын дамиржан көрдің бе міне айналайын данияр құтты болсын құтты болсын мен сені өте жақсы көрем. сен бар ғой өтешевтардың мақтанышысың сондықтан да мен саған қашанда табыс тілеймін денсаулық тілеймін енді <laughs> бізге мына кішкентай бөпе <laughs> сыйласаңдар <laughs> келгендеріңізге рахмет қуаныштымын сыйларыңызға да рахмет тек қана жақсылықта кездесейік рахмет біз сендерді жақсы көреміз құлыншақтарым рахмет рахмет рахмет ал енді тамақты алып отырыңыздар астан алып отырыңыздар манты суып қалды ғой деймін ал алып отырыңыздар бейбіт бейбіт телефон әпкең хабарласып жатыр бәрі дұрыс па